Tenhle manuál je, tenhle manuál je, tenhle manuál je. V klidu, Raymane, a... Zazidu! Zazidu! Vole, chůne, to ty zaznal! Zase ten úchel! A zase jedna ryba. Vsadím se, že si chtějí hrát. Počkej, až o tom řekneme Andrému. オッケー